ya bien eza na bombeshel tv e eh, pardon je te crack bombeshel soza ya mobali na nga ndeka oza oa chaîne soza ya mobali na nga mais toboti ba abonne tina ba vie likolo na yango yabami tosisi makemba e eh, ba s'abonnaka Iye nini eye bombesia tv na bombesia tv olingi otala bakaki olingi otala bateatre olingi otala bemission kuta yango pasi mosusu te hmm, nameli nani soi mpo nazokende kosavoni na bombesia tv yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na savoni basangana ete pasi nazalaka mpo ngai na bango tuyokana te esi tulungwa tokokomisa bino mabongo kaka ondire eloko moko boye ya salite do moni bino osi papa nani eh, eh, ndeko noya comme ça tosala réunion lokola bino boyebi propriété boyebi te nakolakisa bino comment basala propriété Yo, na ko codiner yo aza camarade na yo te eh. Ba jour sasa nga yango wana. Hein? Ndoki nyaka. So oza kindoki nga okokaka te. Boza mo bino boza prea. Et puis mon ningande botonga nga na na na na ndeko no bozana wana chaka ba ba nini wana. nakobeto makasi na betaka mikolo papa so tofandi yango mpo na famille Cœur blanc. Na ndenge mabe te mama. Omoni ndo fati biso réunion oyo. Na pe mutu na kokoya te. Nazo apela poto awa soki abengi nde ezalaka mbongo. Mimi la japonaise ya famille madikani na moni ba hortense ba chimel ba ya virginie hortense mwasi ya nani ya patuka bango te hortense kabangu te patuka bango wana mobali na oboni kotanga koma mwasi ne boye oh nga na ba na ba mimi la japonaise mwana poto bomona te zemi mwana zwaka lokola ballon Ezali se na Ishmael. Mimi la japonaise ozo tanga kombo wana oyebi saki kokota na toilette obwaka mayi te. Mimi la japonaise aza bloko mpo na bete liso ya nye to ye nde vida. Papa ngai na banza na sengi yo pe na bondeli yo mingi po na papa Lea nde olobi obengane vraiment hein oko bengane ndenge wana te kanda eza mopaya hein kanda eza mopaya ta musu epa alobaki yango na miso ya bato moni na ba age oyo osanze sanze mapango Ah, mais papa yoza makambo elengi te. Na baka nde tokangi photo na butu na mawa mali deni. Kilo na ope kitoko te lokola liboka batutela pilipili deja. Omona mbali papa, oyebi mibali mosusu eh, omona mobali elongi moselu lokola libiso ya monduki. Tokoyo tozo yokana te bozo loba makambo ndenge mosusu baninga bafandi bayoka masolo bino baye bozo sala modi bozo sala sivosema. Eh? Hmm. Mama loba lingala. Amuta pembe. Asukola ka na sima. Kobanda kolula lola ngai te na koya kopesa yo previ naza na kanda mabe. Naza na kanda ya kosakana te. Eh, bozo manke remisa wa remisa aza mwana na ngai ya mobali ya liboso. Eh, bokomela kosakana lopango mobimba bosakana sakana na ye bozo koya lokola moto aza inutile. Wana eza nzela mino. Eza nzela mino. Papa okota biso so Eloko biso toyaki na reunion po totala ba theatre bosala mwana napesa bato ba peravi. Bapesa nini? Ba preavi. Elongi lokola ngunza bapesa peravi. So oyebi likambo te koloba te. A ba peravi po. Kalimathe mutu abosana français. Boyoka ngai awa nazoloba awa naza etiquette te moto natelemi po naza transparent te. Tozosala mikolo ya konika wese awa. J'espère que bozoyoka. Ozoa lokola na omelisa na matenti ozo libele. Baka bo bouger te bo bouger te. Baka yaka. Makiamba eh, lupangu boya baka kanga bango. Boya boy. Ya mami. Nakangi bato ya mami. bombe sietele eza bombe te eh?